අයිබෝන් කියලා කිව්ව හැමෝටම ඔන්න කලකට පස්සේ ඔන්න ඉතින් අද ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා අද අපි යන්න තීරණය කළේ මීයන් එල්ල බලන්න මේක තියෙන්නේ ඉහළකොට ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා පොඩ්ඩක් දුර පයින් ඉස්සරහට යනකොට තමයි හම්බෙන්නේ එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ගමන කොහොමද කියලා සරදියල් දල වත්තලේගල මොකද පික්නිය එකක් කරලා කවුද අපිට කෑම ස්පොන්සර් බර්ගර්ස් බර්ගර් වසස් ෂවර්මා බර්ගර් වසස් ෂවර්මා කෑම බර්ගර් වස ෂවර්මා වතුර ඇවිල්ලා නැචරල් වෝටර් මිනරල් වෝටර් යයිද බත් එක නෑ මේ වහත ප්‍රසෙට් කරනවා ඒක ලොකු බත් එකක් නේ කණ්ඩ බෑ කියලා කියන්න එපා කමු කමු කමු බඩේ කණ්ඩ වෙනවා Oh, කළුම කළුවරයි ලුවදී අපසේ ඒක හිඳ දිගක් තියෙනවානේ ඒ නැමිලා තමයි යන්න වෙන්නේ ඔඩුව වදිනවා පිළමේ නැමිලා තමයි යන්නේ උස්ස ගන්න පුළුවන්. බවුල නැති නෑ. බවුල ගන්න නෑ නේ. මේලාට නේ. ඔව්. කුරුල්ලක් තියෙනවා. ඉදිලා ඉන්නවා. ඉදිලා අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමා අපේ මීයන් ඇල්ල ගමන අවසාන වුණේ. මේ ගමන යන ඔයාලා එතෙන්ට යන්න ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න ප්ලාස්ටික් පොලිතින් දාලා එන්න එපා. ඒ වගේම රේල් පාරත් එක්ක යන ගමනක් නිසා මින්ගේ ඇතුළට යද්දි එද්දි කෝච්චි යනේන වෙලාවල් ගැන හරි පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම හොඳ ගමනක් ගිල්ල පරිසරයේ විඳලා තමන්ගේ ආරක්ෂාව රැකගෙන තමනුත් ආරක්ෂා වෙලා පරිස්සමට එන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු අපි.